IMF ගත්තේ ආණ්ඩුව ගොඩදාන්න රට ගොඩදාන්න නෙවෙයි ටිල්වෙන් කියයි. IMF එකේ යෝජනා තියෙන්නේ ආණ්ඩුව බේරන්න මිසක් රට බේරන්න නෙවෙයි. සජිත්ගෙන් සුසිල්ට ලැබුණු දුරකතන ඇමතුම අපේ කරු ඇමතුමා මන් සජිත් ප්‍රේමදාස. මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති නීතිච්ච නිමල් පුංචිහෙවා අග්‍රාමාත්‍ය දිනේශ් ගුණවර්ධනට ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. ඒ මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් ඉල්ලමිනුයි. අපේක්ෂකයින් ලෙස ඉදිරිපත් වී සිටින රාජ්‍ය සේවකින්ට වැටුම් ගෙවීමේදී මතු ඇති ගැටලු පිළිබඳවත් මෙහිදී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ. පළත්පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් ලබා දෙන ලෙස මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධනගෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබෙනවා. මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති නීතිඥ නිමල් ජී පුංචි හේවා සඳහන් කළේ පළත්පාලන මැතිවරණයේ පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති ගැටලු පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා එම ඉල්ලීම සිදු කළ බවයි. අදාළ ඉල්ලීම ලිඛිතව අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත යොමු කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. පළත්පාලන මැතිවරණය අපේක්ෂකින් ලෙස ඉදිරිපත් වී සිටින රාජ්‍ය සේවකින්ට වැටුප් ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් මතු ඇති ගැටලු පිළිබඳව මෙහිදී අවධානය යොමු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසන්නේ. අග්‍රාමාත්‍ය දිනේශ් ගුණවර්ධනද පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවේදී සඳහන් කර සිටියේ පළත්පාලන මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සාකච්ඡාවකට කැඳවීමට තීරණය කර ඇති බවයි. මේ අතර පළත්පාලන ආයතන සම්බන්ධයෙන් විශේෂ කමිටුවක් පත් කිරීමට ආණ්ඩුව උත්සාහ දරමින් සිටින බව පැෆරල් සංවිධානය පවසනවා. එහි විදායක තාක්ෂණික අධ්‍යක්ෂ රෝහණ හෙට්ටිආරච්චි සඳහන් කළේ මෙමකින් සිදුවන්නේ පළාත් පාලන ආයතනවල බලය විධායකයෙ විසින් පාලනය කරන තත්ත්වයකට පත්වීම බවයි. මේ වෙනකොට පළාත් පාලන ආයතන සම්බන්ධයෙන් සහ ඒ වගේම පළාත් සභා සම්බන්ධයෙන් රජය අධීක්ෂණ ක්‍රියාවලිය සඳහා කමිටු පත් කිරීමට යෝජනා වෙලා තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. මේකෙන් පැහැදිලිව ගම් වෙන කාරණේ තමයි ආණ්ඩුව ඉදිරි ආසන්න කාලය තුල පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම හෝ පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම කියන මේ මැතිවරණ දෙකෙන් එකක්වත් පවත්වන්නට ආණ්ඩුව සූදානම නොමැති බව තමයි මේ හරහා පෙනියන්නේ මේක ඊටාම බරපතල කාරණයක් මේ රටේ සියලු ආයතන මහජනියෝත ආයතන විසිරුවාහලා තිබෙන තත්ත්වයක් තුල විධායකයේ විසින් මේ පළාත් පාලන ආයතන තමන්ගේ ඍජු හස්තයට නතු කර ගැනීමකුත් ඒ වගේම පළාත් සභා මේ කමිටුවලා විධායකයේ හස්තයට නතු වීමත් මේ හරහා සිද්ධ වෙනවා ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තු ඕනෑම මොහොතක විධායකයට විසිරවීමේ හැකියාව තිබෙනවා ඒ හරහා විධායකය ඊටාම බලවත් තැනක තමයි තිබෙන්නේ මේ තත්ත්වය සාධනීය පටපිටාවක් නිර්මාණය කරන්න නිසා මේ පිළිබඳව රටේ සියලු පුරවැසියන් දැඩි අවධානය ප්‍රධානයක් යොමු කළ යුතු වෙනවා. කටුනායක ඉංජිනේරු තාක්ෂණ විද්‍යාලීය පාඨමාලාවේ දැනට ඇති ගාස්තු වෙනුවට සහනදායී ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙන බවට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසට සහතික වුණා. ඒ විපක්ෂ නායකයාගේ දුරකථන ඇමතුමකට පිළිතුරු ලබා දෙමිනුයි. ආ අපේ කරු ඇමතුමා මන් සජිත් ප්‍රේමදාස. ආ ඒ මට එකපාරක් නෑ නෝ ප්‍රබ්ලම් මම අර මං කිව්වේ ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තු එකේ ඉන්නේ නැති වෙලාවේ මේ මම ප්‍රශ්නයක් මතු කරයි කියලා ආ මොකන්ද ඉංජිනේරු විද්‍යා ජාතික ඩිප්ලෝමා එක ලබා දෙන්නේ අපේ ඇත්තටම අවුරුද්දටම යන්නේ 27 මිලියන් මේ මේ මන් දන්නවා රටේ මුදල් ප්‍රශ්න අර ප්‍රශ්න මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා හරි හැබැයි මේකෙන් ප්‍රොඩියුස් කරන්නේ ඉංජිනියර්ස්ලානේ ඇල්ටනන නායකතුමා මම මේ දැක්ති කළ රච් කරගෙන කත්මයකයි සිත්තකයි පානික්තක ඔය සාගර විශෂ්‍යයන මේති ඔක්කෝම ලැස් කරන් යනවා මේ සිද්ි පොටකොල් එක තරන්න්න මේ රගස්ටේෂන් එක වෙරිකු තරන්න අඩු අමාර ළමයින්ට 25% නොමිනේෂන් සම්මුති වගේ ගන්න oh. අනිත් පැයට තමයි ওই ගන්න දාලා තියෙන්නේ කතා කරන එකේ නෑ මම කරන් දෙන්න මම අනේ මම මේක කොහොම හරි අර නොමිලේ විදියට කරලා ඒගොල්ලන්ට එන්නයි කිව්වොත් 12ට 28 වෙනිදා. නාරායන් පිටට පොඩ්ඩක් එන්නයි කියන්නේ මම ඒතකොට කුස්ලලා දෙන්න. මූල්‍ය ප්‍රශ්න තියෙන වෙලාවේ මම කියන්නේ හැම එකටම නොමිලේ කරන්න කියලා. Thank you for your positive reply. Huh? Yes, yes, I am always positive. No. මන්දන්න වන්දන්න වන්දන්න මෙතර කැදල්ල කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක්ස්පෝ ප්‍රදර්ශනය නැරඹීම සඳහා විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස සහභාගී වුණා. මෙම ප්‍රදර්ශනය පැවැත්වෙන්නේ කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී. රජය IMF ගත්තේ ආණ්ඩුව ගොඩදාන්න මිසක් රට ගොඩදාන්න නෙමෙයි කියලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ප්‍රධාන ලේකම් ටිල්වින් සිල්වා පවසනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ වැලිමඩ ප්‍රදේශයේ පැවති ජනහමුවකට එක්වෙමිනුයි. බංකොලොත් වෙලා එතනට ගියලා ගිහිල්ලා ආර්ථිකය හදාගත්තු ලෝකේ කිසිම රටක් නැහැ. ඔබ හොයන්න පුළුවන් නම් ඔය විනාශ වෙලා තියෙන. මෑත ගිය රටවල් දෙකක් එකක් තමයි ග්‍රීසිය අනෙක අර්ජන්ටිනාව. ග්‍රීසිය විනාශ වුණා. ග්‍රීසිය බැංකු නැතුණ ආණ්ඩුවට, ව්‍යාපාර නැතුණ ආණ්ඩුවට. අර්ජන්ටිනාවත් විනාශ වුණා. IMF එකේ යෝජනා තියෙන්නේ ආණ්ඩුව බේරන්න මිසක් රට බේරන්න නෙවෙයි. ජනතාව බේරන්න නෙවෙයි. ආණ්ඩුව අවුරුදු පහක් ඉඳලා යයි දෙකක් ඉඳලා යන්න හැබැයි රට විනාශයට පත් වෙනවා. මේ 17 වෙනි වතාව. ගොඩේ ඇයිද? ගොඩ යන්නේ. ඒ නිසා මේ මූල්‍ය අරමුදල කියලා කොට දානවා කියලා කියන හීනයක් විතරයි අපි ලොකු අරබුදයකට යන්නේ. මේක බැංකුවෙන් දෙන ණයක් වගේ නෙවෙයි. මේකට ණය කියලා දැම්මට මේක භයානකත්වයක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. මොකක්? ඒ කට්ටිය ණයක් අනුමත කරලා තියෙනවා මිලියන 2900ක්. එකපාරට දෙන්නෙත් නෑ. ඒ කට්ටිය කොන්දේසි දාලා තියෙනවා මෙහෙම. අපි මේවා දෙන්නේ ප්‍රගතිය බල බලා. ගෙදර කිරිහරක විකුණන්නලු. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල කියනවා විකුණන්නලු ලංකා හොස්පිටල් එකේ. විදුලි බල මණ්ඩලය කෑලි කරන්නලු. කණිජ සෙස් සංස්ථා විකුණන්නලු. මං ආන්නේ ඔබට බැංකු ණය දෙනකොට මෙහෙම කියනවාද? එතකොට මේකට කියන්නේත් ණයක් කියලාද? නෑ. මේ ණය කියන්නේ ලංකාව බංකොලොත් වෙච්ච වෙලාවක ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ඇවිල්ලා කියනවා උඹලට ණයක් දෙන්නම් අහවල් ඒවා විකුණපල්ලා. ණය ගන්නකොට අර මීපැණි වගේ පැණි රස වෙන්න පුළුවන්. විඳිනකොට ඊටාම අපහසු තත්ත්වයක් ඉතරහක් වසක් විසක් වෙන්න පුළුවන්. ඉදින් වසර විසිපහ තුළ ශ්‍රී ලංකාව දැවන්ත සංවර්ධන ඉලක්කයක් දිනාගනු ඇතැයි ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා. ඔහු ඒ බව ප්‍රකාශ කළේ හාවඩ් විශ්වවිද්‍යාලය සමඟ සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවති සාකච්ඡාවකට එක්වමිනුයි. I became the president of the country amidst the worst economic and political crisis in the 200 years of its modernity. When I took over, uh, our foreign reserves were down. There was no money in the treasury. The foreign reserves as such, there were few days in which we had no foreign reserves. So my first task, therefore, was to arrive at a staff level agreement with the IMF. Eh, it required price adjustments, a difficult decision to make, but there were no options. Politically settling the bristling issues pertaining to the ethnic groups in the country is a sink or none for sustainable and lasting development. I have been talking with the Tamil members of parliament, both in the government and the opposition, to tackle the unresolved issues uh, regarding national reconciliation. In addition, legislation is being prepared for a Truth and Reconciliation Commission alongside a new law to replace the existing Prevention of Terrorism Act. I will be continuing discussions, this time not only with the Tamil members of parliament, but also with other Tamil groups, including the diaspora, and we are setting up a separate diaspora office to liaise with the Tamil diaspora community. The restructuring and the region of Sri Lanka's economy over the next 25 years is expected to bring about a high growth trajectory in the medium term and to meet the following long term goals. As I said before, this is an ambitious program for 25 years. That will make Sri Lanka a high middle income country when it reaches its century of independence from colonial rule in 2048. This is not impossible. It may be a difficult task, but it is not an impossible task. ආසියාවේ ශක්තිමත්ම දූෂණ මර්ධන පනත හඳුන්වාදීමට රජයේ සූදානම් බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසනවා. අලුත් අවුරුදෙන් පසු එළඹෙන පළමු සැසිවාරයේදී මෙම පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බවයි රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. මෙරට බදු ගැලපුම් සඳහා තම සංවිධානයේ මැදිහත්වීමක් නැතැයි IMF සංවිධානය පවසනවා. IMF ඒ බව පවස ඇත්තේ වෘතිය වේදීන්ගේ වෘතිය සමිති එකමුතුව සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදී. ලාභ ලබන ආයතන විකිනීමට එරෙහිව අද දිනයේ උපවාසයක් ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. IMF එකඟතාවල තියෙන ප්‍රධාන කරුණක් තමයි දූෂණ මර්ධනය සඳහා ගත් වූ පියවර ගන්නා වූ පියවර වඩා ශක්තිමත් ඉදිරියට ගෙන යාම. ඒ අනුව තමයි ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිව කිව්වේ අපි ඉතා ඉක්මනින් සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුදු වලට පසුව එළඹෙන පාර්ලිමේන්තු දිනවලදී අධිකරණ අමාත්‍යතුමා විසින් දූෂණ මර්ධන විශේෂ පනතක් ගේනවා. ඒ පනත මේ ආසියාවේ තියෙන ශක්තිමත්ම බලවත්ම දූෂණ මර්ධන මර්ධන පනත හැටියට ගේන්නේ. ඒකනේ අපි මේ ඉල්ලපු කරුණ මේ සමාජය ඉල්ලපු කරුණ මේ තරුණෙන් ඉල්ලපු කරුණ ඒකනේ ඉල්ලපු විශේෂ පෙරලිය වෙනස්කම දූෂණය පිටු දකින්න කියලා. ඉතින් අපි ගේන්න සූදානම් මේ එකඟතාවනුත් එක්ක මං හිතන්නේ එකඟතාව සඳහන් නැති වුණත් ඒක අවශ්‍යයි. දුරු අනාගතයේ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව සම්මත කරනවා. මේ අතර රාජ්‍ය ආදායමට බලපෑමක් වන පරිදි බදු ගැලපුම් වෙනස් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වීමක් සිදු කරන්නේ නැති බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මෙරට වෘත්තීය වේදීන් වෙත ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. වොෂින්ටනයේ පිහිටි IMF ප්‍රධාන කාර්යාලයේ නිලධාරීන් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ වෘත්තීය වේදීන්ගේ වෘත්තීය සමිති එකමුතුව සමග සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ පසුගියදා පැවති සාකච්ඡාවකදී මේ බව සඳහන් කර ඇත්තේ. මේ සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මුදල විදිහට ඔවුන්ගේ මැදිහත්වීම සාස්ථාවරය අපේ මසාසිරයේදී ඔවුන් පැහැදිලිව එක් කාරණයක් ප්‍රකාශ කරා ඒ තමයි රට තුළ ක්‍රියාත්මක කරන බදු ව්‍යුහය හෝ බදු ප්‍රතිපත්තියේ බදු ක්‍රමවේදයේ නිශ්චිත වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් මැදිහත්වීමක් කරන්නේ නැහැ ඒ වගකීම තියෙන ශ්‍රී ලංකා රජයට මෙතෙක් ආණ්ඩුව ප්‍රකාශ කරපු කාරණයක් මේ මේ බදු සංශෝධන කරන්න බැහැ IMF එක කැමති නැහැ කියලා නමුත් මේ හරහා අපිට තහවුරු වෙනවා එහෙම තත්ත්වයක් දැනට නැහැ කියන කාරණය අපිට අන්තර්වාර විසඳුමක් ලබා දෙන ජනාධිපති ලේකම්වරයා පොරොන්දු වුණා ඒ විසඳුම නොලැබීම මෙතෙක් සමාජ ලැබීම සම්බන්ධයෙන් අපිට ගැටලුවක් තියෙනවා. අපි විශ්වාස කරන හැකි ඉක්මනින් ඒ විසඳුම ලබා දෙයි කියලා. එහෙම නොවුනොත් අපිට සිද්ධ වෙනවා නැවතත් දැඩි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග කරා යන්න. මේ අතර ලාභ ලබන ආයතන විකුණා දැමීමට රජය ගෙන යන ක්‍රියාමාර්ගයට එරෙහිව කනිජ තෙල් සේවකීන් උපවාසයක නිරත වීමට සූදානම් වනවා. අද වෙනකොට ලංකා කනිජ තෙල් නීතිගත් සංස්ථාව ඉතාමත්ම හොඳින් ලාභ ලබනවා. මේම දින කනිජ තෙල් නීතිගත් සංස්ථාව කිසිම සාධාරණ හේතුවක් නැතුව ඒ සංස්ථාව තියෙන ඉන්ධන පිරවුම් මල් 600කට අධික ප්‍රමාණයක් පිටරට සමාගම් වලට පවරලා දෙන්න යනවා. මේ ගනුදුර තමයි මේ අවුරුද්දේ මේ රටේ වෙන්න යන විශාලතම දූෂිත නින්දිතම තුප්පහිම ගනුදුර. මේ කැබිනට් මැල්ලේ ඉන්න බුද්ධිමත් මේ රට රාජ්‍ය කරන ඇමතිවරුන්ගේ ඉල්ලා සිටිනවා මේ තෙල් සංස්ථාවේ ෂෙඩ් පිටරට සමාගම් වලට දෙන පනතට පක්ෂ වෙන්න එපා කියලා. අපි තෙල් සංස්ථාවේ සියලුම වෘත්තීය සම්පති හෙට සඳුදා උදෑසන සිට උපවාසකින් මේ විරෝධතාවය ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරනවා. පුවත් නිමයි ඔබට සුබ දවසක්.